አላሁ ማሊከል ሙሉክ ማሊከል ሙሉክ ጀሊሉ ማሊከል ሙሉክ እስከ ወዲያኛው ትዳሩን ያርገው ሙባረክ እስከ ወዲያኛው ጎጆቹን ያርገው ሙባረክ ሙሉክ አልሐምዱሊላሂ ማሊከል ሙሉክ ይድረሰው ምስጋና ማሊከል ሙሉክ ለማድረግ ያበቃ ማሊከል ሙሉክ ጀሊሉ ነውና ማሊከል ሙሉክ የፍላጎትሽ